धोनी संन्यास नहीं लेंगे जी हाँ धोनी ना तो संन्यास ले रहे हैं और ना भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं ये सिर्फ एक अफवाह है धोनी के बारे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पदाधिकारी पूरी तरह से आश्वस्त हैं और उनका ये मानना है कि धोनी ना तो संन्यास ले रहे हैं और ना ही क्रिकेट छोड़ रहे हैं उनका ये भी कहना है कि इस मैच में धोनी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा और उन्होंने टीम की वापसी कराई है टीम पूरी तरह से पीछे जा चुकी थी लेकिन धोनी ने जिस तरह से पारी खेली उनसे मुकाबला बराबरी का कर दिया था लेकिन आखिर में जो हुआ उसके कारण भारत को हारना पड़ा बहरहाल बीसीसीआई ने